Hola a todos, hoy les voy a presentar la mejor aplicación del mercado para esquivar el típico en línea de la aplicación WhatsApp, aparecer desconectado y que tus amigos o familia no puedas saber si estás conectado. El nombre de la aplicación es No última vez visto y aparece el icono de WhatsApp tachado, abajo en la descripción os pongo el link para descargarlo en la market. Es de pago aunque siempre lo podéis descargar gratis con aplicación como el Aptoide. Es bastante sencilla en utilizar solo unas cosillas que recordar. Al abrirla podemos ver que tiene tres opciones, activáis el bloquear última vez visto y en notificaciones podemos ver que a partir de ahora ya está activado. Si marcamos la segunda opción es para que la aplicación se abra directamente al encender nuestro Android y la tercera es porque en algunos dispositivos se desconecta de la Wi-Fi entonces para que se vuelva a conectar automáticamente. Después cuando abráis la aplicación y por ejemplo estáis hablando con un contacto, tú le aparecerás desconectado pero atentos para que os lleguen los mensajes, tendréis que simplemente bloquear la pantalla o salir de WhatsApp y volver a entrar. Muchas gracias por ver el video espero que le haya servido de ayuda, para dudas comentad y en colaboración con cara por una sonrisa.gindo.com.